মই কব লগা কথাখিনি আনে তোমাকে কলে মই চাব খোজা চকু জুৰি ৰাজে আবিৰ খানিলে কিয়নো নজিউৰে ৰান্ধে রাম রাখিনি মানে তোমাকে খুলে মই চাব খোজা চকু জুৰি লাজে আৱৰি আনিলে মনে এনা জুড়ি প্রণয়নে সপোন গাথা মরমরে এনা জুড়ি প্রণয়নে সপোন গাথা দিপানে মনে কথাখিনি Hi, this is Mon Mansi here. Hope you liked our song Moi Kabalaga. Subscribe to Times Music's YouTube channel right now. Also turn on notification so that you do not miss a single video. Thank you so much. চাব খোজা চকু জুৰি লাজে আবিৰ খানিলে ৰোদালি আগুনি প্রাণ বাচাখন খাবতি ৰুদাৰি তুমি পুৱা দেখিলি কি হাতেৰে চুমাহি ফাগুনী প্ৰাণত আউৰি বাউলি সপোনৰ কি খিৰিকী হাতেৰে চুমাহি ফাগুনি প্ৰাণত আউৰি বাউলি সপোনৰ চানেকী ৰদালি চিনাকি হলো যেতিয়া ফোন নম্বৰটো দিবা নেকি ৰদালিয়ে ৰোধে দিয়ে ফোন নম্বৰ নিদিয়ে নহয় বচিলা নহয় চিনাকি হলাই যেতিয়া মোৰ ফোন নাম্বাৰটো নোলোৱা বাঢ়িছে উলাহু বুকুতে নাচিছে জীৱনে হেঁপাহতে বাঢ়িছে উলাহু বুকুতে নাচিছে জীৱনে হেঁপাহতে মৰমৰ দৰিচাখন সাৱতি হব এই জীবন তুমি নহলে কার বাবে রসিব হব কি বাবে তুমি নহলে কোন হব এই বুকু রং বিহীন হৈ ৰব আশাবোৰ ইয়ারে অর্থহীন লাগে কতদু কি হব এ জীবন তুমি নহলে কার ভাবে রসিব Елена Пукал дах Лаге туми ноголе Не жай Хомой Кахот туми ноголе Ринга Муса Буку туми ноголе Иман Като Лаге туми ноголе Куне бу আবেগ সৌপাখে মু তোমার আবেগ এই জীবন তুমি নহলে কার বাবে রসিব কি রব মোর বাবে তুমি নহলে কোন হব এই বুকুৰ আপোন?